الصلاة والصلاة على النبي وثم تسليمي بعدها من بعدها نبتدي الترحيب واللحن نشيله والضيوف اللي ذا الحفلة بذلك فالحياة الفورة يا أملاك الزين يا أحلامي نوردة وخميلة يا عسى التوفيق فالك فالحياة القيرة وانت واهل الطيب والنماس وسيوف صقيلة من زحول طيبين اساس ما تخلف وعدها انت واهل الطيب والنماس وسيوف صقيلة من زحول